हेलो गाइस uh, मेरा नाम हेमंत शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा channel beyond human powered by काकू तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वी लुकअप एच लुकअप और कुछ basic formulas format painter and hyperlink तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें for latest video and upcoming video के लिए और आप मेरे चैनल को ए और वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आपको जस्ट टाइप करना है beyond human powered by Kaku ये मेरा चैनल का नेम है इसे सर्च करने के बाद आप सारे वीडियो देख सकते हैं तो चलो गाइस शुरू करते हैं मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो वी लुकअप होता है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसे फैच करने के लिए हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें से हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो उसे उस वैल्यू को निकालने के लिए हम वी लुकअप का यूज करते हैं वी लुकअप जो होता है वो वर्टिकली वर्क करता है क्योंकि ये क्या करता है ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से ये जो फर्स्ट कॉलम है ये जो ये क्या करता है फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से उसी कॉलम की सपोज करो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ये ली है आपने तो ये उसी कॉलम फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से ये सपोज करो ये वैल्यू है फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से उसी सेम रोस में दूसरे कॉलम की वैल्यू सर्च करने के लिए यूज होता है यानी कि इसी सेम रो में दूसरे जो कॉलम है ये जो दूसरे कॉलम है इनकी वैल्यू फैच करने के लिए इसे यूज करते हैं और इसमें क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा सॉर्टेड होना चाहिए आप फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट ऐसे कर सकते हैं बता देता हूँ आप कॉलम को सिलेक्ट करिए पूरे कॉलम को उसको राइट क्लिक करिए यहाँ पे शॉर्ट में जाइए और यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा और इसके लिए दूसरी कंडीशन दूसरा बात यह है कि ये ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका यूनिक होना चाहिए और ये वैल्यू करता है लेफ्ट की तरफ सर्च यानी कि ये अगर कॉलम आपने यहाँ से सर्च वैल्यू यहाँ से दे रहे हो तो ये इस साइड की लेफ्ट साइड की वैल्यू को फैच करके दिखाएगा तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करना है ठीक है तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू इक्वल टू इसलिए लिखते हैं जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल टू से उसे डिफाइन करते हैं कि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिससे एक्सेल को पता चल जाता है कि हम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप उसके बाद ब्रैकेट उसके बाद ये देखो नीचे फॉर्मूला भी ये दिखा रहा है कि कैसे यूज करना है यहाँ पे देनी है लुकअप वैल्यू सबसे पहले तो सपोज करो हम लुकअप वैल्यू देते हैं ये वाली employee I D employee I D one triple zero one उसके बाद कॉमा लगा के हमें टेबल एरे सेलेक्ट करनी है यानी कि किस डेटा में से आपको वैल्यू फैच करनी है तो हम अपनी यहाँ पे टेबल एरे दे देंगे हम डेटा सेलेक्ट कर लेंगे पूरा ये आप शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे फिर उसके बाद ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स आपको कौन से कॉलम में से वैल्यू फैच करनी है अब यहाँ पे कॉलम जो होते हैं ये कॉलम होते हैं वर्टिकली जो होते हैं ये सब कॉलम होते हैं और ये हॉरिजोंटली जो होते हैं ये ये रोज होती हैं ये हॉरिजॉन्टली जो होती हैं वो रोज होती हैं वर्टिकली जो होते हैं कॉलम होते हैं जैसे A as in one column होता है बी एज इन टू होता है सी एज इन थ्री होता है डी एज इन फोर होता है ऐसी सो ऑन होते हैं तो ये वन टू थ्री ये वन टू थ्री के फॉर्मेट में काउंट होते हैं तो सपोज करो मेरे को सैलरी निकालनी है तो मैं डालूंगा कॉलम फोर क्योंकि आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर तो डी डी का कॉलम नंबर फोर है इसके बाद हम डालेंगे ट्रू या फॉल्स ट्रू और फॉल्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं ट्रू डालूंगा तो वो मेरे को अप्रॉक्स वैल्यू देगा अगर उसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो वो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के दे देगा इस और, अगर मैं फॉल्स डालता हूँ तो फॉल्स का मतलब है वो मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देगा अभी मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैंने फॉल्स डाल दिया मैं ट्रू और फॉल्स अभी आपको आगे बता दूंगा और मैंने एंटर कर दिया तो ये देखो ये सैलरी आ गई ये जो सैलरी है यहाँ पे इसने दिखा दिया एक बार फॉर्मूला क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने लिखा इक्वल टू वी लुकअप हमने ये यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी दी क्योंकि इसी से हमें डेटा फैच करना था ये लुकअप वैल्यू है हमारी इसी से इसने डेटा फैच किया इसके बाद हमने पूरा एरे दे दिया टेबल एरे यहाँ से यहाँ तक में डेटा फैच करना है कॉलम नंबर फोर दे दिया इसमें सर्च करना है और लुकअप वैल्यू और हमने फॉल्स दे दी हमें क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी तो ये ऐसे आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप कुछ भी गलती करते हो उसमें सपोज करो मैं यहाँ पे एल लिखना भूल जाता हूँ तो मैं एंटर करता हूँ तो ये एरर आ रहा है तो आप एरर इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है येलो कलर का इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे शो कैलकुलेशन स्टेप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पे इसे इवेल्युएट कर लेंगे यानी कि ये देखो यहाँ पे नेम में कुछ एरर है यहाँ पे बता दिया उसने नेम में एरर है तो हम इसे जाके सही कर सकते हैं हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं हाँ हमने एल नहीं लिखा तो एल लिख के इसे एग्जैक्ट करके एंटर कर देंगे तो सही हो जाएगा तो इससे हम एरर भी चेक कर सकते हैं तो अब मैं आपको ट्रू फॉल्स बता देता हूँ ट्रू फॉल्स का यूज़ कैसे होता है अब जैसे मेरे को एग्जैक्ट वाली चाहिए थी हमने फॉल्स लिखा सपोज करो ये डेटा बहुत बड़ा है ठीक है अब मैंने एक एम्प्लॉय आई डाली शुरू से लिख लेते हैं सपोज करो मैंने एक एम्प्लॉय डाल एम्प्लॉय डाली one double zero one four आप देख सकते हैं ये जो ये जो डेटा है ये यहीं तक है ये यहीं तक है ठीक है तो लास्ट लास्ट जो इम्प्लॉय आईडी है one double zero one three तक है ठीक है तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू वी लुकअप और उसके बाद मैंने एम्प्लॉय आईडी दी one double zero one four one double zero one four इसमें है ही नहीं last employee ID one double zero one three तक ही है फिर भी मैं इसे दे रहा हूँ फिर उसके बाद मैंने टेबल एरिया सेलेक्ट कर लिया जैसे मैंने पहले किया था शिफ्ट एरो की से फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगा के मैंने कहा कि मुझे सैलरी चाहिए मैंने कॉलम नंबर फोर दे दिया क्योंकि सैलरी डी में है डी है वन टू थ्री फोर पे उसके बाद मेरे को चाहिए ट्रू वैल्यू अब देखो ट्रू वैल्यू का यूज़ क्या होता है ट्रू वैल्यू यानी कि मेरे को अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने दिखा दिया ट्वेंटी फाइव अब मैंने तो एम्प्लॉय आई दी थी one double zero one four वो तो है ही नहीं तो इसने कैसे दिखाया तो यही ट्रू ट्रू का यूज है ट्रू क्या करता है कि अप्रॉक्स यानी कि उसकी नियर बाय जो वैल्यू होगी अब one double zero one four employee I तो थी नहीं one double zero one three उसके सबसे पास की एम्प्लॉय आई थी तो उसने उसी का सैलरी उठा के ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पे दिखा दिया तो ये ट्रू एंड फॉल्स का यूज है आपको अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए आपको नहीं मालूम कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है नहीं तो आप ट्रू का यूज़ करेंगे अगर आपको मालूम है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आप फॉल्स का यूज़ कर सकते हैं तो ये आपका ट्रू फॉल्स का यूज़ हो गया अब इसके बाद व्यू लुकअप में एक चीज़ और कर सकते हैं आप आप क्या कर सकते हो कि एक शीट का डेटा आप दूसरी शीट दूसरी शीट से निकाल सकते हो यानी कि अगर मेरे को दूसरी किसी शीट से डेटा फैच करना है और मैं इस शीट में लाना चाहता हूँ तो वो भी आप वी लुकअप से कर सकते हो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इक्वल टू वी लुकअप लिख के आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे सपोज करो मैंने एम्प्लॉय आई लिखी one triple zero three three ठीक है इसके बाद अब मेरे को टेबल एरे सेलेक्ट करनी है लेकिन टेबल एरे मेरे को डेटा तो यहाँ से नहीं चाहिए मेरे को तो दूसरी टेबल से चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल खोल रखी है मैंने ऑलरेडी एक और एक्सेल में एक और बुक खोल रखी है तो इस वाली टेबल से मेरे को डेटा चाहिए तो मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट एरो की से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद मैं वापस वहीं जाऊँगा अपनी शीट पे यहाँ पे फिर एक कॉमा लगाऊंगा ये देखो यहाँ पे इसने पूरा शीट का पाथ ले लिया है फिर उसके बाद मेरे को चाहिए उसका सैलरी चाहिए सपोज मेरे को कॉलम नंबर फोर में मैंने सैलरी कर लिया ठीक है नहीं वहां पे तो सैलरी नहीं है सॉरी अच्छा एक चीज़ और बता दू इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप वी लुकअप दूसरी शीट से कनेक्ट करके कर रहे हैं दूसरी शीट से डेटा फैच कर रहे हैं तो फर्स्ट वो शीट खुली होनी चाहिए सेकंड आपके पास दोनों शीट में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए यानी कि दोनों शीट में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों शीट में हो अब हम दूसरी शीट को एक बार देख लेते हैं दूसरी शीट में जो कॉलम है वो है इसमें है केसेस का एरर का कैटेगरी का एम्प्लॉय आई तो इम्प्लॉय आई इसमें भी है और इम्प्लॉय आई हमारा इसमें भी है दोनों में एक कॉमन कॉलम है इम्प्लॉय आई डी का दोनों में एक कॉमन कॉमन कॉमन कॉलम है इम्प्लॉय आई का वो कॉलम जो कॉमन कॉलम है वो यूनिक भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए यानी कि एम्प्लॉय आई इसमें भी है और उस शीट में भी है और ये यूनिक भी है क्योंकि नेम रिपीट हो सकता है डेजिग्नेशन हो सकती है सैलरी हो सकती है लेकिन इम्प्लॉय आई रिपीट नहीं हो सकती वो सबकी यूनिक ही होती है तो चलिए आइए एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं इक्वल टू मैंने एम्प्लॉयड डाल दी थी वन ट्रिपल ज़ीरो थ्री उसके बाद मैं टेबल अरे सेलेक्ट करूँगा वहाँ जाके तो ये मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया टेबल को ठीक है अब वापस उस शीट में जाएंगे ये देखो पात आ गया पूरा फिर उसके बाद वहाँ पे कौन कौन से कॉलम थे अब मेरे को यहाँ पे जो कॉलम है मेरे को कौन से कॉलम से डेटा चाहिए सपोज करो मेरे को कॉलम नंबर टू से डेटा चाहिए केस काउंट देखना है मेरे को तो मैंने कॉलम नंबर टू डाल दिया उसके बाद मेरे को चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए मैं फॉल्स लिखूंगा मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा एंटर करूंगा तो ये ट्वेल्व आ गया आप देखते हैं यहाँ पे ट्वेल्व कैसे आया मेरी इंप्लॉय आई डी यहाँ पे कौन सी डाली है मैंने one triple zero three okay अब हम वहाँ जाके चेक करते हैं वन ट्रिपल जीरो थ्री का sorry one triple zero three का वन ट्रिपल जीरो थ्री का केस काउंट है बारह ठीक है तो इसने ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखा दी यहाँ पे बारह तो गाइज आपने ये भी देख लिया कि नॉर्मल वी लुकअप कैसे करते हैं और ये भी देख लिया कि वी लुकअप में ट्रू फॉल्स का क्या यूज होता है उसके अलावा हमने दूसरी शीट से डेटा फैच करना भी सीख लिया कि अगर दूसरी शीट से हमने वी लुकअप से डेटा फैच करना है तो वो भी सीख लिया उसके अलावा हमने एरर भी देख लिया कि अगर कुछ एरर आ जाता है तो हम अपने स्टेप इवेलुएट कर सकते हैं वहाँ पे जाके एरर में जाके उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एच लुकअप एच लुकअप कैसे यूज करते हैं एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजोंटली वर्क करता है हॉरिजोंटली वर्क करता है ये क्या करता है ये फर्स्ट रो की वैल्यू से ही फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट रो की वैल्यू से ही उसी कॉलम की रो की वैल्यू को रिटर्न करता है यानी कि फर्स्ट रो की वैल्यू सपोज करो फर्स्ट रो से आपने वैल्यू डाली डेजिग्नेशन तो उसी कॉलम की ये सेम कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करेगा इनमें से अगर मैंने फर्स्ट रो की वैल्यू डाली सैलरी तो इसी कॉलम की रो की वैल्यू को रिटर्न करेगा आइए एक बार एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसे प्रैक्टिकली और वैसे जो एच लुकअप होता है उसका यूज़ थोड़ा कम होता है क्योंकि वी लुकअप का यूज़ ज़्यादा होता है एच लुकअप वैसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ऊपर की रो की वैल्यू पता हो जैसे हमें ऊपर की रो पता है एम्प्लॉयडी नेम डेजिग्नेशन मेरे को पता है लेकिन डेटा बहुत बड़ा है और उसमें सेम कॉलम में नीचे की रो की वैल्यू से मेरे को कंपेयर करना है या नीचे की रो का डेटे को मेरे को फैच करके निकालना है तब आप एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं चलो एक बार प्रैक्टिकली करते हैं इक्वल टू एच लुकअप इसके बाद इसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला है इसका लुकअप वैल्यू देंगे सपोज करो मैंने लुकअप वैल्यू दी आ, मेरे को चाहिए सैलरी ठीक है तो एक चीज और ध्यान रखनी है एच लुकअप में जब भी हम यहाँ पे यहाँ पे नंबर एंटर करते हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं होती लेकिन सैलरी क्या है एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं सैलरी मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया कॉमा लगाया अब मेरे को टेबल एरे देनी है इसमें टेबल एरे में भी एक चीज़ ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा कि जब हम वी लुकअप का टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से करते हैं जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें हमारी ये फर्स्ट रो से सर्च करता है तो इसमें हमेशा हमारी फर्स्ट रो भी सिलेक्ट होगी फर्स्ट रो को भी सिलेक्ट करना है इसमें तो ये फर्स्ट रो सेलेक्ट कर ली हमने फर्स्ट रो के संग पूरा डेटा टेबल एरिया सेलेक्ट कर लिया इसके बाद हमें देना है अपना रो इंडेक्स यानी कि कौन सी रो की वैल्यू चाहिए मेरे को यहाँ पे रो का नंबर डालना है मेरे को सपोज करो मेरे को चाहिए रो नंबर फोर मैंने रो नंबर फोर डाला और उसके बाद मेरे को चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया ट्रू और फॉल्स का यूज जैसा हमारा उसमें होता है वी लुकअप में वही इसमें होता है एच लुकअप में तो ये देखो वैल्यू दिखा दी इसने एक बार हम मैच कर लेते हैं अपना formula equal to H lookup salary में से मेरे को वैल्यू चाहिए थी क्योंकि ये फर्स्ट रो से सर्च करता है फिर सैलरी की वैल्यू चाहिए थी ये पूरा हमने शीट सेलेक्ट कर ली मेरे को फोर फोर्थ नंबर की रो की चाहिए थी तो फोर्थ नंबर में सैलरी में ये फोर्टी थाउजेंड है तो इसने ये मेरे को फोर्टी थाउजेंड दिखा दिया यानी कि वी लुकअप जो है वो वर्टिकली वर्क करता है वो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से उसी उसी रो में दूसरे कॉलम की वैल्यू को निकालता है एच लुकअप फर्स्ट रो की वैल्यू से उसी कॉलम की रो की वैल्यू निकालता है तो ये डिफरेंस है वी लुकअप और एच लुकअप में इसके अलावा हम देख लेते हैं जैसे कि आ, हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर अब आता है फॉर्मेट पेंटर की बारी सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा रैंक मैंने यहाँ पे रैंक लिखा रैंक लिखने के बाद अब मैंने कहा कि यार मेरे को रैंक को बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट करना है जैसे ये है अब मेरे को नहीं मालूम इसमें कितना फॉन्ट यूज़ किया कितनी हाइट एंड विथ यूज़ की कौन सा कौन सा इसमें अप्लाई किया गया है कौन सा मतलब ये लैंग्वेज अप्लाई की गई है कौन सी है ये तो मेरे को क्या करना है कि सिंपल सा मेरे को अगर सेम हेडिंग की तरह से फॉर्मेट करना है तो मैं हेडिंग पे सेलेक्ट करूँगा जिसकी मेरे को फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है और उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद सिंपल को जिस टेक्स्ट को सेम वैसा करना है उस पर क्लिक करना है तो ये बिल्कुल सेम सैलरी जैसा हो गया अब मैं चाहूँ तो इसे हेडिंग में जाके लगा सकता हूँ ये बिल्कुल सेम हो गया है यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग सेम कॉपी करके यहाँ पे आ गई तो ऐसे आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा लास्ट थिंग बची आपकी आ, हमने वी लुकअप कर लिया एच लुकअप कर लिया बेसिक फॉर्मूला कर लिया फॉर्मेट प्रिंटर हाइपरलिंक हाइपरलिंक देख लेते हैं आप हाइपरलिंक भी बहुत सिंपल ही है जैसे इंसर्ट में जाना है आपको सपोज करो कि यहाँ पे मेरे को एक मेरी शीट है जिसको मेरे को इस यहाँ पे एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है उसके लिए और जब भी मैं उस हाइपरलिंक पे क्लिक करूँ वो शीट खुल जाए तो मैं एक शीट का नाम दे देता हूँ production प्रोडक्शन शीट प्रोडक्शन नाम की एक शीट है जिसे मुझको हाइपर लिंक करना है मैं इस मैं simple सा इसे text को select करूंगा हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा और उस शीट को सिलेक्ट कर लूंगा जैसे मैंने बुक वन को कर लिया आप आप यहाँ पे जाके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में सी में डी में जहाँ पे भी वो शीट अवेलेबल है जिसे भी आपको लिंक करना है और मैं ओके okay कर दूंगा तो ये हाइपर लिंक हो गया अब मेरे को क्या है जैसे मैंने बुक वन को इसमें क्या कहते हैं मैंने हाइपर लिंक किया बुक वन ऑलरेडी ओपन है एक मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अब मैं जब भी इस हाइपर लिंक पर क्लिक करूँगा तो ये बुक वन खुल जाएगी ऑटोमेटिकली तो ऐसे आप ऐसे ही आप इसमें क्या कर सकते हो कि बहुत सारी जो शीट हैं उनका उनको लिंक कर सकते हो एक पूरा उसका डेटा बना सकते हो तो आपको वो मैनुअली सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे और वो शीट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी आपको मैनुअली खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो गाइज आज के हमने आज हमने वी लुकअप सीखा एच लुकअप सीखा बेसिक फॉर्मूला सीखे फॉर्मेट प्रिंटर सीखा और हाइपरलिंक सीखा तो आज हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं गाइज अगर thank you guys for watching my video आप मेरा देख आप मेरा चैनल देख रहे थे beyond human powered by Kaku अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें मेरे चैनल के और वीडियो देखने के लिए आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का name beyond human powered by Kaku और आपको उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे तो फिर मिलेंगे गाइस न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए see you bye bye and take care of yourself